Haa, kucing aku tak pernah tak kacau aku Rekod video Aku ni scam ke kenapa ke aku Hai guys, Assalamualaikum Okay, hari ni aku nak makan menu terbaru daripada KFC iaitu Golden Egg Burger ha, Ataupun, pas mudahnya salted egg lah kan. Telur masin. Ni dia. Aku beli yang combo eh, sama fries dan juga air. Okey ni burgernya nampak. Okey ni patty dia, patty biasa tapi dia disalutkan dengan serbuk salted egg dan boleh nampak. Daun daun kari ada juga kot dia punya serbuk cili macam merah-merah tu. Okey macam biasa lepas tu salad mayonis ke. Ha, lepas tu ada juga cheese slice tu. Okay. Besar lah juga. Tebal macam tebal kan patty ni. Tu sama je dengan zinger tu. Okay. Banyak juga salutan dia. Okay. Risau, mengerisau kan Sikit bising sebab hujan Tadi pun masih hujan lebat Ni pun kurang sikit Tapi aku dah malas lah nak tunggu hujan tu berhenti So kita teruskan je Okay, apa-apa pun Sebelum aku makan Korang jangan lupa untuk like dan juga subscribe tekan sekali tombol loceng tu supaya korang tak terlepas notification video terbaru daripada aku okey subscribe okey sampai meluap okey dah terima kasih okey jom kita makan dengarnya ramai kata sedap tapi tak tahulah eh aku akan makan sikit lah fresh ni sikit sikit saja kita letak sini eh tak payah banyak okay, kita dah ambil sos <laughs> Bismillah Okay, dah tak sabar nak rasa ni burger ni. Sebab ramai sangat cakap sedap kan. Eh. Bau dia pun memang... Puh, memang harum bau ni. Semerbak. Bismillahirrahmanirrahim. First bite untuk korang. Tak tak, bismillah. rasa tu dia balance sebab tak ada dalam masin sangat sebab dia ada pedas juga so macam dah counter so takkan muak lah. Okay lah, kau cakap ayam KFC Yang spicy tu pun tak pedas, ini lagi pedas Ah, naklah tu tak boleh pedas. Carrot pedas. Dah weh. Nah, kucing aku tak pernah tak kacau aku rekod video. Kalau untuk aku tak payah tambah sos dah rasa tu dah okey dah cukup sedap dah tapi di pedas dah cukup pedas juga. Memang dah pedas. Kalau untuk orang yang tak kuat pedas tak makan pedas memang rasa. Kalau hantu pedas dia tak rasa lah. Tapi sedap lah. Eh, hey, last bite. Whew. Huh, pedas weh. Tak ada dah. Habis. Apa yang aku boleh komen? Sedap tapi pedas weh. Pedas lah sikit. Adalah rasa Tapi salted egg tu pun terasa Cuma dia tak adalah masin gila So Kalau orang yang tak minat salted egg pun Mungkin boleh makan Sebab dia pedas Ada rasa pedas So dia takkan muak ke apa Dia macam balance kan Nampak ni aku pedas Aku ni scam ke kenapa Bagi aku pedas KFC ni jarang buat benda pedas ni Okay tu je lah kot video aku untuk kali ni Kalau korang nak cuba korang boleh cuba Memang sedap lah pada aku Tak tipu Okay sekian saja video aku Macam biasa Jangan lupa untuk like dan juga subscribe See you guys in the next video. Bye, bye, bye, bye.